السلام علیکم څنګه لرونو خې ټیک ټاک زه محمد سلیم خان او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل د ټولو مخکې خو زه بیا ایز یوزول ریکوست کوم چې زمون کم کسان زمون په دې چینل باندې نوي دي او ته خواسته چې زمون دا چینل چې سبسکرایب کړي او د سبسکرپشن سره خواته چې کوم د بیل آیکن دی هغه کلیک کړئ چې زمونږه کومه نوې ویډیو راځي چې هغه ستاسو سره شیر کیږي په وخت باندې او کم مرګرو چې زمونږه دا چینل سبسکرایب کړی دی دا غوډیر ډیر مننه ډیر شکریا نن به زه تاسو ته وایم چې تاسو کوم اس اس آی ډي یا د وای فای نوم دی هغه به څنګه هایډ کوئ دا غیر لپاره ټول مخکې ما تاسو ته مخکې ویلو چې زیات تر موډم چې دی هغه 192.168.10.1 باندې دی یا 192.168.10.1 د پی ټی سی ایل والا یا د 192.168.1.1 باندې دی د دې نه علاوه د ټینډا چې دی 192.168.0.1 او ټي پي لینک چې زیات تر راځي 192.168.2.1 او ډاټ 1 ډاټ 1 په دې دغه کې راځي نو زما سره چون کې زوړ موډم دی د پی ټی سی ایل والا زما آی پی ایډرس چې دی 192.168.1.1 دا به تاسو د موډم د سره د د دواړه چیک کې خیر په دې کې به په یو کې کولاویږي 192.168.1.1 او 192.168.10.1 تاسو کوم وخت کې صحیح آی پی اډرس ورکړئ تاسو به دا انټرفیس کولاو شي د سره یوزر نیم پاسورډ غواړي پاسورډ او یوزر نیم چې دا تاسو ما مخکې ویلو چې موډم په الټا سایډ باندې چې کوم سټیکر لګیدلې په هغه باندې د یوزر نیم او پاسورډ دواړه ورکړي شي هغه به په دې کې ورکړي او ساين ان به وای ساين ان چې وای تاسو په دا انټرفیس کولاو شي د دې انټرفیس سره چې تاسو د وای فای چې د اس اس آی ډي بدلوي نو وای فای وایرلس یا وای فای یو شی دی وایرلس ته براشي وایرلس کې تاسو کو وای فای چې کم نوم دی کم سیټینګ دی به ټول تاسو ته ښکار شي زمونږ د وای فای نوم HTC دی دا دلته وګورئ دلته به یي ټیک شو دا ایچ ټي سي او دا ایچ ټي سي نو زه یم چې دا بل زما کم نور کسان چې دي ګاونډیان چې دي یا نور کم زما خوښه چې کسان دي چې هغه ته زموږ دا وای پای دا ښکاری نو اس اس آی ډی نه ښکاری چې پته وته نه لګی چې دلته آی ډی دا وای فای دا او زمانه بیا پاسورډ غواړي مطلب بعضی وخت داسې کېدی چې تاسو خپل په وای فای پاسورډ چالو ور کوي نو بیا نور مزید ځان لا پم اکثر د څه کسانو مونږ کتلی چې بزنس وکړي او هغه وای پای چې کم پاسورډ دی هغه خور کیه مطلب شي تا ته سپیډ کم شي او نور ته مطلب دی مسلې جوړ شي نو د ټول مخ کې ما تاسو دې ته براشي دلته کې کوشش کوئ چې لړ نوم ورکړئ تاسو ته بیا په اډ کولو کې تکلیف نه مسله بنئ زه تاسو د نن نن د دې اډ کولم خو په موبایل کې هم او په پی سي یا په لپ ټاپ کې هم ما دا ایس ټی سي نوم ورکړی دی دا ما دلته کې دا ګورې په دې کې دا هاید اکسس پوینټ لیکل دی چې هاید اکسس پوینټ وه او اپلای کوي نو دلته کې با دا ورک شي دا به چاته نه ښکاري دې ستاسو ګور دا به ورک شي مطلب چې بیا به چاته نه ښکاري دا غي سره بیا تاسو خپل دغه کولای شي چې را زو ته اتوماتیک زو ته یو یا په خپل کا کنیکټ شم یا ته سوبتال کنیکټ کوم دا به ته کړې نو دا دلته تاسو ګورئ چې دلته کې زمونږه ایچ ټي سي چې هغه بالکل ورک شو نشته دلته کې ګورئ زمونږ سره په دغه باندې چې دی ایچ ټي سي شته الته کې په وای فای کې نشته ٹھیک شو دلته چې تاسو اوس اډ کوئ نو هم دغه دغه به کوئ ایچ ټي سي دلته براشي ټول لاست کې هډن دا ګوره تاسو ته خی چې یاره هډن دغه شته دا به وای کنیکټ د دې رقم اس اس آی ډی چې دا ایچ ټی ایچ ټی غټ ته ایچ ټی او سی وډ کې دا به ورکای په دې کې نیکسټ نیکسټ کې بیا د لم پاکستان پاسورډ ورکړ پی ای کې ایس ټی ان نیکسټ دبا اوس هغه سره کنیکټ شي او تاسو سره په دې لیست کې راشي یس yes. نو ګورئ اوس په ایچ ټي سي زموږ سره کنیکټ شي دلته به ټول له مخکې راشي connected network requirements دا ګوره connected او secured دا connect شو اوس تاسو ته خیمه چې په موبایل کې دغه پروسس دی چې دا دغه بس تاسو سره نه دغه کیږي په وای فای کم دغه چې دی هغه به تاسو ته نه ښکاري دا زما موبایل دی موبایل کې زه راخلم دلته کې هو وای فای ته رالم وای فای کې ګورئ نو زما سره دلته کې ایچ ټي سي نشته دا به څنګه اډ کوئ د دې سره بدل تر راځي دلته کې اډ نتورک دا به کلیک کړئ چې اډ نتورک کلیک کړئ تاسو ته ما وی چې کم څنګه واقع سلی آلته لیکل دي اقا سی بدل ته ولیکئ ایچ ټی او سی وړکه چونکه زما سره د دې پاسورډ پاسورډ بدل تور کوي دبليو پی ای پرسنل دبليو پی ای دبليو پی ای ټو پرسنل مرګرو دا و نن زموږ ویډیو تاسو وکتا ګوري تاسو زما موبایل چې دی اوس هغه وای فای ته کم زموږ کنسرن وای فای چې دا هغه ته کنیکټ دی څو چې تاسو هډر کړی و نو به نخ کاری دا وس هغه موږ اډ کړ په دې کې او دې ته دا ګوره ایچ ټي سي کنیکټ ته و چې تاسو دا فارګټ کړئ نو بیا به دا چې د چې نه به دغه شي په لیست کې په دې لیست کې به بیا ناراضي نو دا و د نن ویډیو امید لرم چې تاسو به خوښ شي او تاسو د پاره په یو فائدہ مند ویډیو وي د کم مرګو چې زمونږه ته دا دا چینل دی تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړي بالکل مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ او سبسکرایب سره خواته چې کوم بیل آیکن دا وایي چې تاسو ته زمونږ نوټیفیکیشن راځي ډېره مننه په لوی الله سپارلي د الله په امان.